No, no, no, no. Юрий! Oh my god! Nice. Uçuyoruz müptezel bayan. Harmanı, taban erdi çarşafı. Gördüğüm bu paketler benim dermanım. За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр та нартаа маш гоё зүйлийг танилцуулах гэж байна. Энэ юу вэ гэхээр өөрөө өөрийгөө цэвэрлдэг хоёр бүтээгдэхүүн нийлээд нэгд орчихсон бидний цагийг хэмнэх ухаалаг үйлдэлтэй тосрогч. технологийн шин шийдлүүд өөртөө маш сонирхолтой байдаг учраас энэ удаагийн ха влог бичлэгийг бэлтгэхдээ маш их судалсан. Сансар судлалын байгууллагатай хамтарч хийсэн одоогийн байдлаар дэлхийд хамгийн дэвшилтэд сүүлийн технологи болсон юм тоосрогч байгаа. Ухаалаг тоосрогч ашигладаг байсан гэд би өмнө нэг хагас жилийн өмнө бичлэг оруулж ирснийг санаж байгаа бол Жангумын дуу нь. За өнөөдрөөс эхлээ манай тоосрогчийг Жангум гэж нэрлэлээ. манай тоосрагч байгаагаараа байгаа ажиллаж байгаа. Энэ тоосрагч болохоор би авах гээгүй. А гэхдээ Манахаас бүр илүү сүүлийн мундаг юм технологитой тоосорч гараад ирсэн байгаа учраас та нартаа яг манахаас юугаар ялгаатай юм? Ер нь бусад тэр ухаалаг тоосорчоос юугаар ялгаатай? Юугаараа шилдэг болоод байгаа юм бэ? Яагаад хүмүүс ингэ гайхаад магтаад байгаа юм бэ гэдгийг бас хүргэхийг зорж байна. Энэ тоосорч яг юу хийж чаддсан бэ гэдэг талаар өнөөдөр хамжилыг тав нартаа хүргэж байна. Хамгийн галзуурм одоо тэгээ хамгийн гайхамшигтай зүйл нь болохоор өөрөө өөрийнхөө альчуурыг угаадаг. Би тэр нөгөө нэг ревю гэ бичлэгийг үзсэн чинь ундаа мундаа үүс тэр будаа мудаа тэг байхгүй соос мос бүгдийг угаа цэвэрлж ингэж явт юм билээ. мух халсан альчуура өөрөө төхөөрөмж рүүгээ ороод дөхөөрөмжн дотор юм 4 литрийн юм том танктай юм савтай юм лээ. Тэгээд нэг талд нь цэвэр ус айдаг нөгөө талд нь бохроо айдаг. авсан шүү дээ. Чи өмнө нэгийг бүр тавьчихсан тий. Аа тэгээ энийг бол сахгүй тий. Зя энэ чимэр усны сав. Энэ доктор усны энэ дотор. За одоо энэ дотор хатаа нэггүй одоо цэвэр ус хий. Угаах процесс энэ дотор явагддаг. Энэ шал угаах процессүүд нь Тэнгүүд тэр нь өөрөө 3D гэдэг технологиор тэр юугаа ингэ шүршээд алчуураа шүршээд ингээ угаач тийм байх л та. Тэнгүүд араас нь бүр хатаагчтай бүр заяа. А тийм хатаагчтай тосрогч бол байгаагүй шүү дээ яг үндэ. А энэ болохоор өөрөө тэр алчуураа сайхан хатаагаад Тэгэл буцаагаал угаах болохоор дахиж өөрөө тэрийгэ чийгшүүлээл ингээл ирж нөгөө бохироо ийшээ хийж угаа цэвэрлжээл буцаал цэвэрхөөсөөсөр өөрийгөө цэвэрлжээл савнаа савсч гарч яваал ингээд зоргоороо л цэвэрлэх юм билээ. Тэгэхээр одоо ийм сайхан тоо сорогчийг одоо бүтэн сар эмгтээчүүдээ юу ч хийхгүй тосоо цэвэрлэхгүй шалааж байгаа байхгүй барыг амьдруулж байгаа учраас энэ ухаалаг системтэй одоо гайхагдаад байгаа мундаг тоо сорогч юм билээ. Өмнөх байсан одоо мэдрэгчээсээ илүү олон мэдрэгчтэй буюу 34 мэдрэгчтэй болсон юм байна өндрөөс унахгүй байхын тулд өндрийг хяндаг мэдрэгч нь Одоо ханийг очиж өмөрөхгүйнд бол ханийг мэдэрдэг мэдрэх чинь Дээрээс нь лазер нь өөрөө одоо өмнөх үеийн тоосрогчдоос илүү 12 дахин илүү лазер нь одоо сайжирсан учраас лазерын энэ мэдрэгч нь өөрөө харанхуй өөрөө орны доогуур тий одоо газрын нөө нэг зай талбайгаа би одоо ингээд цэвэрлэгчээ шүү энэ хаагур юу вэ гэдгийг илүү хурдан таньдаг болсон 12 дахин гэсэн үг. Тэгэхээр одоо орчнуудаа ингээд мэдрээ явахдаа нэгэн томхонтэй соруулж болохгүй хүүхдийн тоглоом унцсан байж болно шүү дээ. Тийм хоог могийн шууд алгасаа явдаг. Хивс шал хоёрыг маш хурдан танд ялгадаг болсон. Тэгхтээ хит тавиан жижиргээг ашиглаж таньдаг болсон юм байна. Одоо хэрвээ эхий нэгэн үг ээ би хевсээ зэрлэмээргүй байна зөвхөн шалаа сайн угаамаар байна гэд утсан дээрээ те аппликейшнээр нь дамжуулаад ингээд төхөрчлээ гэж бодъё л доо. Тэгхийн бол тэр тоос орогч өөрөө хевсийг шууд таниад тэгээ зөвхөн шалаа цэвэрлээ тариа хевсээ тариа явчихна гэсэн үг. А хэрвээ бүгднийг цэвэрлүүлнэ both гэд дарчих юм бол яа юу гэлчээ both <laughs> both <laughs> за тэр хоёул ингээд дарчих юм бол заяа шалаа маш сайн угаагаа шалаа ингээд одоо угаан штэ тоосын сурвалаа шалаа арчаал явж байгаа штэ Тэгж авангуудаа яг хевсэн дээр ирэнгүүтлээ хевсээ танаа ялгангуудлаа шал угаагч нь шууд боёлоод хевсээ илүү сайн сордог болоод ингээд ялгаатай юм автомат танигч юм ажилдаг. Хай одоо би энэ дотор баахуу цай найруулж байна. Тэгээд найруулсан баахуу цайгаа шалан дээр хасгаад шалан дээр баг зэргийн бас будаа хасгаад гуурэл, шар будаа, бор будаа гэж хасаж үзэж байна. Одоо ингээ өнгө оруулж байгаа энэ баахуу цайгаа шалан дээр хасгаад тэгээд тоосрогч хэрхэн ажиллахыг шалгая. За бид нэр сая шалан дээрээ ингээд нааталт нь гурвалжин будаа цаана шар будаа цаана гурил асгасан. Одоо ингээд шалныхаа хүй дэгнэнэ штэ. Тэш төрдөр. За одоо энийг хэр савхно гэдгийг <coughs> бичлэг хийж харах гэж байна. За энэ бол найтон юм асгсан хэсэг тэр болохоор бас удаа асгсан байгаа. За одоо жоохон чигсэж жагаад цэрлэх арийга ингэж тааруулаад за go start zone cleaning За би одоо юу гин альчуурны ямар болж чадна. За альчуурны ийм амар хэрэгтэй болсон. Одоо альчуура угааж маш их сайхан дараа альчуурных нэрийг харуулъя. Угаасны дараа болохоор усан дотор булхуулаад гараараа угаагаад мошгаад хатаацсан юм шиг болчтой юм лээ. Өмнө нь болохоор нэлээд халтар байсан байгааз тэгээд энийг усаар нэг говьд технологиор угаацсан учраас ингэж гоё ялтай юм билээ. Харин ус нь нөгөө бохир тал нь болохоор хэр татаад өөр ингээд амар бохирулсан байт юм билээ. Hi За одоо тоо сорогч маань хэр их хог хөрөнгөлөөснийг харъя. Электрон будаа гурил саруулсан онгоолгоод дотроос нь авчна. За сав нь л ингээ буцаа хасныг орсон. Ийм их гарч дотроос нь. Шал угаадаг тэр альчуур нь өөрөө бактери агуулахгүй тийм материалаар хийгдсэн. Тэгээд тэр нь өөрөө 360 юм иргэдэг юм хоёр юм шалгуудаг хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь өөрөө доошоо юм даралттай буюу эргэлттэйгээр шалыг угаахаар жижиг нарийн тоос одоо наалтцсан тэг гатцсан юм хом тэрийг илүү арилгаж цэвэрлэх юм зориулттай. Булан тохойг ерөөсөө орхихгүй болсон. Яагаад тэгэхээр булан дохионд хүрэх нөгөө сайтаг одоо шүүртж байгаа сайтаг шүү дээ. Тэрнийх нь хэмжээ нь өмнөхөөс илүү уртассан. А нөгөөтөөр энэ тоос орхины хэмжээ нь өөрөө хэлбэр нь одоогийн байгаа дэлхий дээр хамгийн төгс хэлбэр буюу яг булан дохоо орхихгүй ер нь альва ингээ хөлмөл ширээний хөлмөлтэй ямар ч нөхцөлд энэ хэлбэр өөрөө хамгийн төгс цэвэрлэгээ хийж чаддгийм байна гэдгийг одоо ингээ сүлд нэгэд хийчихсэн байна. Дээрээс нь одоо загварын хувьд ингээ харах юм бол одоо өндрийнх нь хэмжээ нь илүү нарийсцэн, намхарцсан. Тэгэхээр бөөдөн, сандал тий одоо ямар нэг юмны доогуур орохдоо илүү сайжирсан гэсэн үг. Зарим тоос орогчны хувьд бол ингээд гэршин тал байдал цэвэрлдэг, жоохон саад дотор таарангуй шууд тэндээ гацаал тэгэл дуугар дуугар унтарчдаг. А тэнгууд энэ тоос орогч болохоор өндөрлөө өөрөө авираад гарах юм дугуйхан хөлтэй юм блэ. Тэгэхээр трийг ашиглаад ингээд авирчж байгаа учраас ерөөхдөө бол ингээд саа татгар баг. Гэхдээ мэдээж бид нар ухаалаг тасрагч маань арайч бас хувцыг аваад дээш нь тавиад байна гэж чадахгүй юм чинь. Одоо нөгөө орчныг нь бол ерөнхийдөө хоослоо цэвэрлэгт нь бэлдэх хэвээр том зайдал баг цэвэрлэх боломжтой болсон юм лээ. Одоо манай гэр дотор ажиллаж байгаад хэрвээ ажил дээр ч юм уу те ээж мэжинд авчиад тавихад ажилуулах юм бол манай гэрийн газрын зураг шууд устцчихдаг байхгүй юу? Тэгээд дахиад яг шинээр тэр орчноо газрын зургийг ингэж танд ингээ хэмжээгээ гаргаж ирж байгаа. Тэгээд тэрийгэ таниад ингээ цэвэрлэн явдаг. Тэгээд тэр нь болохоор ингээ яг байшлын солих юм бол жоон төвөгтэй өөр газар авч чаад дахиад аваад ирэх юм бол дахиад гэрийнхаа одоо хэмжээ дамжааг ингээд хэмжүүлдэг байхгүй тэр тоосрогчороо. Гэтэл энэ тоосрогч өөрөө гурван давхрын тусдаа гурван өөр газрыг тус тус нь ингээд нэрийн өгөө сануулхад ингээд гурвангийн санах хойтой. Тэгэл нэг газар нь авчаал за энэ бол ээжийн гэр гэл сонглог хэд ээжийнхэн гэрийн газрын зургийг шууд гаргаж ирэл тэрүүгээрээ цэвэрлждэг. Айгу амар. Тэгэхээр нөө цаг хэмжээгээ дээрээс нь сана хойно илүү сайжирсан байна. Тэгээд цэвэрлэх үйлдэл нь илүү хурдан болсон байна. Дуу чимээ нь илүү багассан байна. 300 м квадрат хүртэлх одоо хэмжээний зай талбайг нэг удаагийн цэнэглэлтээрээ цэвэрлждэг. Тэгээд child lock-ыг насаачих юм бол хүүхд яаж журалцсан яасан ч гэсэн тэр ажиллахгүй. За мэдээж бид нар тоо сорогч авахтаа хэдэн вольтын хүчин чадалтай вэ гэж дандаа сонирхдаг. Харин энэ тоос орогч маань 4000 паскалийн хүчин чадалтай дунд зэргийн төмөр шаархийг хүртэл сорж чадна гэсэн үг. А бусад тоос орогчтой харьцуулах юм бол илүү өндөр үзүүлэлттэй тэгсэн мөртлөө бага халдаг. А утасны аппликейшн илүү сайжирсан байгаа учраас утасны апасаа одоо хийх үйлдэлүүд нь илүү нэмэгдээд өгсөн байлээ. Энэ бүхний хийхин тулд сансар судлалын байгууллагатай хамтарч энэ бүх ухаалаг, энэ үйлдэлүүд, энийг бусдыг таниад байгаа энэ мэдрэгчүүд нь Энэ бүх зүйлсүүд нь өөрөө энэ тоос орогчийг одоо ийм мундаг хүчин чадалтай болгож чадсан байлээ. Тэгээ бид нар нөгөө нэг Smart Store дэлгүүрийн нээлтэн дээр очиод энэ тоос орогч ингээд Монголд ороод ирсэн байгаа. Монголд зарагдж байгаа гэдгийг нь хараад шууд яг энэ хамгийн ихний контент юу байх вэ гэж ярьж байсан учраас би ч нэг тоос орогчол ашиглаж сурснараа тий. Камер маамраас илүү тоос орогчийг ярэ гэл. Тэгээ энэ тоос орогчийг судлаад YouTube-ээс бичлгүүдийн үзээд бусд орны хүмүүс бас ревю нь яасан байна, ийсэн байна гэд сонирхсан. Тэгээ тэнчэнээсээ ингээд бас монгол хэл дээр үзхийг хүсэж байгаа хүмүүстээ зориулж энэ контентийг бэлдсэн. Аа энэ тоос арагчны үн Монголд бол 2 сая 499 мянган төгрөгөөр зарагдчихж байгаа юм байлээ. Зээлээр лизингээр тоос арагчийг бас авах боломжтой юм байлээ. Тэгэхээр одоо хүүхнүүд маань одоо би хүртэл бодож байгаа. Тэгээд ямар одоо тоос оршны хоббид цуглуулагч биш. Тэгээд авмаар байгаа ч гэсэн аа бас бодож байгаа. Миний олж мэдснээр дэлхийн бусад орнууд 889-өөс 1000 орчим еврогорын тооцогчид зардаг юм билээ. Тэр нь бараг Монгол мөнгөөр 3200 сая төгрөг юм билээ. А Монголд болохоор албан ёсны эрхтэй Smart Store гэдэг дэлгүүр 2 сая 400 мянган төгрөгийг зарж байгаа боловч лизингийн үйлчлэгээс давхар санал болгож байгаа юм байлээ. Тэр нь болохоор ямар ч уурчлага байхгүй 12-оос 30 сарын хугацаатай хувааж төлөх боломжтой гэсэн. Тэгээ одоо худалдаж авсан хүмүүс энэ Дээрмагийн 249 мянган төгрөгийн уурын цэвэрлэгчийг бэлгэнд авахс боломжтой юм байна лээ шүү. Өө тоосрогчны нэр маань өөрөө Dreamy Bot V а V W 10. За ийм нэртэй тоосрогч шүү. Гадуур хайхан бол За тэгээ бичлэгтэй хамт байсан маш их баярлалаа. Тэгээ дараагийн удаа бид нар дахин өөр шин гоё Монголд маань орж ирж байгаа. Бид нарыг хараахан хэрэглэж үзэж амжаагүй байвал тэрхүү бүтээгтүнийг бас танилцуулах болно. Тэгээ тун утгагүй дахин уулзнаа. Баяр таа.